で地面にパーセントのパーセントのロゴがあるいいねパーセントのねロゴをみんなには教えるけどロゴの意味を教えないっていうね次は今回はあ VK の、えー、皆さんにですね、えー、こうお力を借りてですね、えー、まあね、ここね、あのー ちょっとね、みんなで、あの、コンテンツとみたいなことしたいよね、みたいなね、あの、話をしたりとか、まあちょっとゲームとかね、したいよね、みんなで一緒にゲームして思い出作ったりしたよね、みたいな話をしたんですが、えそれでですね、2ヶ月か3ヶ月前ぐらいですかね、 <laughs> 結構時間経っちゃったんですけど、えっとですね、えー、マインクラフトの、ね、コンテスト、建造物のコンテストをしようっていうことでね、 開催しましたパチパチパチありがとうねみんなね参加してくれて、えー、参加してくれた、えー、皆さん6名、えー、参加していただきました非常に、え皆さんあのこうパッと見る限りねなんかすごい感じのものを作ってるっていう感じがしますね <laughs> で、えー、それを実際にこう見てですねあのー、まあ何て言うのかな あ1位を、え決めましょうということで、え今からですね、えー、その皆さんが、あの作ってくれたものをデビューを見て、えー、私は採点したいと思いますねでもみんな本当にね VK のみんな非常にいつも本当にありがたいあのー、何度もねずっとねあの VK でねあのー みんなと会話することってやっぱりこうむ難しくて、えー、時間もかかっちゃうんだよね。えー、翻訳もそうだし文章をチェックするのもそうだしそれでもこうみんなね、えー、僕が累計に帰ってくるたびにね「テミが来た」って喜んでくれるのが非常に、えー、助かってますそのみんなの、えー、気持ちでほうほうほうほう なるほどなるほどうんうんうんああいいねいいねあ牧場もねうんうんうんうんうんもうちょっと読めなかった文字が入りすぎてうんうんいいやキッチンだねいいねなんかこう派手さはないけどこういうね生活感をねマインクラフトの中で出すね 普通のお家みたいなもう大好きなんだよねなあ猫ちゃんかなバルコニーいいねバルコニーやっぱ作るよね僕もねあのマインクラフトめちゃくちゃやっててね俺が作ったマインクラフトのやつとか見せたらみんなびっくりするだろうねもうね街作っちゃったから僕 <laughs> 街作っちゃったんだようんでう わあ、あ、プールもあるのね。いいね。俺もね、プールはね、作ったよ。あ、いいね。動画の撮り方が上手だね。なるほどね。ありがとうね。うわ全体的にね、あの、なんていうのかな。派手すぎない。お、次だね。次の動画はですね、お雪がベースになってるのかな。うんうんうんうん。 雪がベースになっててでこの人はねえっとね名前がね、えー、エルガリエルバーカミルカミルアさんですねありがとうありがとうスパシーバーおなんかメッセージ書いてあるちょっと文字が今僕が見てる画面ではねちょっとぼやけて見えないんだけど絶対俺にメッセージ送ってるね でもねそんなね僕へのねメッセージをね僕は読んじゃうとねあのもうね嬉しくってもうねもうよしよししたくなっちゃうからねもうねもう可愛い可愛いしたくなっちゃうからね 1にしたくなっちゃうからねあえてねこのねあのー、BGM とかね、えー、文字とかね読まないようにしてますちゃんとした本なんでねあガラスいいよねもうねガラス壁をね全部ガラスにしたりとかねやっぱ憧れるよねよくあるのがね海の中でこのガラスの キューブ状のお家をね水の中に作るっていうねおパーセントのあ僕の家紋のシンボルかな空中に作ってるんだねなんかこう空中に産むことでしょなんかエネルギーみたいな感じでねこっちかは倉庫としてもああ庭ああいいねいいねちゃんとねうんうん今多分これ説明してくれてるんだよね 庭をねちゃんとこうガラスで囲ってるっていうねめんどくさいけどねクリーパーいるのすんごい心配だよ <laughs> クリーパーがいるのすごい心配だよ大丈夫かな大丈夫大丈夫かしらもうね頑張って作ったのにね家ぶっ壊されたりとかねまああるあるだよねこれはねしょうがないよね うんうん、メッセージが書いてある「For t o r the for watching」ああさっき「for watching you」みたいなねあ次だ、えー、次の動画ねうわすごいねこれもう建物ってもう宮殿だよねこれねすごいねこれはねえっとねえー、フワチアンのワーニャさんですね ありがとうございます。ありがとうございます。すごく素晴らしいね。すごいね。いや、僕もね、いや、これよく作ったね。あの、僕もね、あのね、えー、巨大なお城をね、僕ね、マインクラフトとかね、えー、あとはね、えー、テラリアっていうゲームが好きなんだけど、やっぱりね、お城をね、作っちゃうんだよね。うん。 わ玄関も綺麗あいいねあ何中に木あるのおしゃれだねであ湖みたいなのあいいねあちょっとねもうこれ外出ちゃってるか <laughs> 地下ね地下はもちろん地下絶対作るよねわかるわかる僕ねあの あのまあベタだけどよくみんながやることなんだけどちょっとね川とかね井戸っぽいこう水の、ね、池みたいのを作ってでもこう実はその中にね隠れたこうお家が部屋があるみたいなねやるよねあこれは勉強とか 作業とか本読んだりする場所だねあベッドもあるねあいいねあの家具の置き方とかもすごくいいねいやめちゃくちゃいいねこの人センスあるわゲストルーム、もうここまでいったらもう本当にマンションだよねほう えこれ作ったのどれぐらい時間かかったんだろうこれ作った人に聞いてみたいよすごいねありがとうねありがとうね本当ねなんかこうこんなにも頑張ってくれて思わなかったお次はあ池があってね橋があってねで地面にパーセントのパーセントのロゴがあるいいね パーセントのね、ロゴをみんなに教えるけど、ロゴの意味を教えないっていうね。次は、えー、ウスモノバ、えー、ニルフアールさんです。ありがとうございます。ありがとう。ああね、焚き火いいね。あのね、ロシアに行った時ね、これ、ね、あのー、日本ではね、ああんまり焚き火ってないよ。見ない。ロシアで、ね、焚き火。 で温まりながらねこうぼーっとする時間があってすっごい幸せな時間だったおおおおおおしゃれだねおしゃれだねめっちゃいい家だね地図ちゃんと作ってるんだ偉い偉いもう地図作るのめんどくさいからねやりたくなくなっちゃうんで これは会議室かな外だけどこう壁がないそしてそこに螺旋階段があるこれあセンスだねセンスだね外にね階段があるっていうのはいいよねおーおーおーおおあコアブレって本当いいねあのねこの人の、あのー、建物で いいなと思ったところはこの元の自然をこうちゃんと生かしてるっていうところが非常に好きですねマインクラフトねどうもねあの全部こうフラットな地面にねしたくなっちゃうんだけどこう元々ある自然をこう残しながら、えー、建物をね作っていくってことがいいですねあ次はうわめちゃくちゃ綺麗これあの綺麗になるモッド入れてるやつですね もうみんな PC でやってるんだね次はね、えー、地方の場マリナさんですねありがとうございますありがとうございますおしておーおーおーおーおおすごいねすごいねわあ水が超きれいもう僕がやってる場合のと本当違うねあすごいなんていうかねスタイリッシュだねこの家ほんとこう今風の おしゃれな、えー、シンプルなねアップル製品みたいな、えデザインの家だねうわ L 字のそば憧れるねいいなもしね俺あの YouTuber としてね、え大大大大成功することができたら、え L 字のソファーの お家でみんなを呼びたいね <laughs> あの私にはね夢があるんですよ非常にね難しいけどロシアで、えー、いくつかね会社を作って私あの精神障害のあの病気とかちょっとねいろいろ持ってるんだけど そういった人があの働けるようなね会社を作りたいなと思ってますねやっぱりね国とかねこの社会のねあのサポートだけではねやっぱ足りない部分っていうのがあってで僕はねやっぱ国ができないことはわあおしゃれ 国ができないことはねそのままあ残念だなと思うんじゃなくて国がやらないなら俺がやるっていうねそういう気持ちなので生きているのでだからね僕はあの国とかメディアがやろうとしないのでわあおしゃれなベッドめっちゃ窓見えるねこれね 俺お風呂上がり裸でもそのベッドで寝ちゃうからちょっとこの部屋はきついなでも内装がおしゃれだね日本の超おしゃれなスタバにこういう場所あったよああえこれグランドキャニオンじゃんこれうわすごいねジャングルも隣にあるグランドキャニオン ここれは一番住みたいね俺一番住みたいのここかもしんないてかねみんなあれだね動画作るのうまいね <laughs> 今回ね僕ねノー編集でねあのパカーン、うん、作ってるんだけどもねみんなそれあれあ次次おおええ あマジでしかもスマホで次はペドロバ・マリアムさんおおいおいおいおいそれはちょっとえスマホでおおこれ VK コミュニティの ページのやつじゃんページに使われてる僕の画像じゃんうわあそうきたかいやっていうことでね以上でしたあじゃあまあ1位をね2位を決めたいと思いますでね1位 いやねあのなんか VK でなんかサインみたいなねなんか作れる作って送れるらしいのよでプラスあの私あの書道をねあの先生になれるぐらいまでねあの実は勉強しててね書道がちょっとね得意なんですけどそれのあのー、相手のねこの性格をこう一つの漢字に表してですね、えー、その私筆で書きます。 でそれちゃんと背景も透明化して、えー、こういろんなね、えー、例えばこうシールとかにね作れるようなね私の筆の元データとあとはあまあなんだっけ、えー、ウィのサインを1位の人に、えー、送りたいと思います。で、2位も、2位は3位だけかな。うんうん。あのね、デメンコバ・アナスシア、アナスタシアもね、好きなんだよね。あと、ニルファール。 もうすごい好きだねカミルはのねこのね雪の中のねこの高いところにある建物の感じみんなセンスあるねみんなありがとうねねということで1位はドロバマリアムで2位は、えー、フワチアンノバアニャさんですね、えー、おめでとうございますだから で、ね、じゃ VK でねなんかサインみたいなの送れるって聞いたんだけどそれちょっと作り方わかんないから、あのー、今回のね企画を手伝ってくれたね、えー、僕が、えー、陰でキャプテンとあだ名をつけている、えー、ロディオンさんえー、ロレンさん、いつもありがとう、いつもありがとう。あの、金曜日にね、あの、デビューのおすすめの映画をこうみんなに教えるみたいなのを、あの、やってくれてて、で、いつもね、あの、僕からこう、 直接メールして、えー、今回の映画はどうしますかつって僕はあじゃあ今回は、えー、この映画におすすめしますみたいなね話し合ってやってくれてる人で非常に、えー、助けてもらってる人でロリオンさんえっとですね1位と2位にね差し上げる、えー、プレゼント、えー、ちょっと忘れちゃったので、えー、もう一度教えてくださいごめんまあ、えー、レベル マインクラフトグランプリでした。多分もう、えー、これ以上また同じようなコンテストはやらないかな。多分、多分、多分。うんうんうん。まあでもね、うん、コンテストね、やってもいいんだけどね。どちらかというとね、僕最初コンテストはね、あんまりしたくなかったんだよね。あの、何がしたかというとね、みんなでオンラインゲームしたかったの。うん。なんか、例えばそうだね。うん なんかマルチプレイでオンラインでできるゲームとか、今だったらね、一回だけね、リン・ラブさんとね、一緒にね、同じクエストに行ったんだけどね、ドントレスっていうゲームがあって、それをね、一緒にやったりしたんですよね。何をしたいかというとね、みんなで思い出をね、作りたいんだよね。みんなで同じ時間にこのたくさんの人数でゲームをして、アクションゲームとかね、FPS でもいいんだけど、で、みんなで、ああ、ここ、ここの瞬間、ね、動画見て、 あ俺映ってる私映ってるみたいなね感じでねみんなで思い出作りたかったんだよね。ね今回ね VK とか皆さんねずっとこう仲良くしてくれてみんなの助けがあって今回この企画があやっと成立しましたこれは本当に、えー、何度も何度もこう、えー、まあ、メンバーの中で、えー 頑張ってくれた人たちがいて僕一人ではできなかったことでしたこのコンテストを通じてですねできて非常に、えー、楽しかったですしまたより、えー、あなた方の心に、えー、より近づけたらなと思いましたということでいやいやいやちょっと待ってデビューはヴィランズ役ヴィランズだから、えー えー、世界征服してやる <laughs> 独裁国家にしてやる民主主義なんてクソだぜねまあ世の中ね賢い人とバカな人どっちが多いかって言ったらバカな人の方が多いんだよなだから民主主義っていうのは広告とかプロパガンダにすぐコントロールされるね僕はねあの えー、ウェブマーケティングの人で世界100人以内に入る大きなウェブサイトの運営マーケティングをしてましたね人をこの裏からね数字でコントロールするのが得意だったんでそれを仕事にしていた人なんですよ だからですね、だからこそ私は民主主義をしあの批判します。私は独裁者になって、えー、世界を征服してるのが夢です。はい、そうなんです。実はデビューは、えー、悪いやつだったんですね。で、アメリカのドル紙幣に僕の顔が乗ることが夢なんだね。そうだね。うんうんうんうんうんうん。 でもあらゆるこの独裁者自分以外の独裁者を消して戦争できないようにガチガチのみんなこうオタクとかねにして、ね、猫の猫を飼わせたり人によってね猫を飼わせたりねゲームをさせたりすることでねやっぱりねオタクになるとね戦争が嫌なんだよだって戦争になったらゲームとか漫画が楽しめなくなっちゃう。 ということで僕はそうやってエンターテインメントで世界征服するタイプの悪いやつだからみんなレビューあんまり信用しすぎないようにしてくださいね悪いやつだからということでデビューでしたみんな本当に参加してくれた人みんなありがとうということで、ね、もう一回言うけどデビューでしたみんな じゃあねパカパカまたお会いしましょう